हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा लूप का सवाल है पाइथन के अंदर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स में इनिशियलाइज है वन और यहाँ लगाया गया वाइल लूप और x is less than equal to twenty किया गया है और फिर फिर एक्स के अंदर एक्स इंटू टू को स्टोर कराया गया है और फिर एक्स को प्रिंट भी करवाया गया है ऐसे स्थिति में ऐसे स्थिति में रिजल्ट क्या आना चाहिए इसके बारे में हमें इमेजिन करना है तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि ये ये जो है less than equal to twenty है तो वन से ट्वेंटी तक ये जाएगा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जैसे समझिए यहाँ पर ये one comma two comma three comma four comma five comma six और फिर ऐसे ही आता चला जाएगा ठीक है ना और लास्ट में क्या आएगा लास्ट में ट्वेंटी तक ही जाएगा लेकिन लेकिन समस्या ये है कि ये ट्वेंटी तक जाएगा लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है x is equal to x into two ठीक है लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा ये कह रहा है कि x में रखी हुई वैल्यू बड़ी हो या सॉरी छोटी हो या बराबर हो 20 के ठीक है तो x में अभी कौन सी वैल्यू है 1 है ठीक है तो 1 जब है तो अब देखिए नीचे कहा गया है x इंटू टू तो देखिए यहां पर x में क्या है 1 है तो x में 1 है तो x is equal to one into two one into two क्या होगा टू होगा ठीक है फिर यहां पर x की वैल्यू 2 हो चुकी है अब तो 2 इंटू टू क्या होगा फोर होगा ठीक है फिर यहां पर देखिए x में रखी हुई वैल्यू अब तो फोर हो गई तो four into two is equal to क्या होगा एट होगा तो यहां पे एट होगा ठीक है अब क्या होगा एट एट हो गई ना एक्स की वैल्यू तो eight into two is equal to sixteen sixteen हो गया ठीक है अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई सिक्सटीन हो गई ध्यान दीजिएगा ये कंडीशन देखिएगा x is less than equal to 20 यानी 16 तक तो हम पहुंच चुके हैं ठीक है अब यहां पर 16 x की वैल्यू 16 है 16 into two is equal to thirty ठीक है तो 32 तक तो ठीक है अगर हम यहां पे जाते हैं अब 32 टू इंटू टू करेंगे तो ज्यादा नहीं हो जाएगा 32 टू इंटू टू करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 two into two is equal to sixty हो जाएगा और यहां पर कहा गया है कि ये जो वैल्यू चली आ रही है फोर हुई एट हुई सिक्सटीन हुई थर्टी टू हुई ठीक है तो थर्टी टू तक तो जाना ही नहीं है ट्वेंटी के नीचे ही रहना है इसीलिए यहां पर रिजल्ट क्या प्रिंट होगा रिजल्ट प्रिंट होगा पहले टू फिर फोर फिर एट फिर सिक्सटीन फिर थर्टी टू ये रिजल्ट सिक्सटी फोर नहीं आएगा ये याद रखिएगा इस तरीके से आपको लूप को सॉल्व करना है ठीक है मैं चला के भी दिखा देता हूं यहां पर रिजल्ट आपके सामने है देख लीजिए टू फोर एट सिक्सटीन और थर्टी टू उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी इसी तरीके से धैर्य पूर्वक आराम से इसको सॉल्व करिएगा तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है ना तो इस चीज को ध्यान से करिएगा ओके थैंक यू